Ah, alors, Chine va manger le balbalouni de Tunisie. En fait, c'est juste du pain euh, qu'on fait frire avec du sucre. J'adore. Ah, c'est bon. C'est bon <laughs> Donc on vous fait un petit tour aussi, là on est à, là, on est à Sidi Bou et on va faire un petit tour aussi du paysage avec ah, Shun qui mange son, voilà, on avoir plein de trucs partout. Voilà, donc là c'est Nadir, mon frère. Voilà, on tourne, hop. Et Malek, elle continue d'appeler Shun Voilà. Et donc derrière, c'est Hicham. Moi, je suis un, retour en arrière un peu risqué. Derrière, c'est Hicham et Malek. En fait, ils sont en train d'en faire des Elle Elles en font des touchots. Merci. Malek, elle est un peu grosse. Malek, elle est un peu grosse. Tu peux pas dire ça, du monde à voir. <laughs> voilà, donc salut